Torna a la presencialitat. Vine a l'Ago i tracem el canvi. L'assemblea! Go! I és que el cor se m'accelera.